Orang umur 40 Kena ngapa doa ni Lepas kita umur berapa lah ni 25 dah <laughs> Orang umur 40 Kena ngapa doa ni On Dia kata kan Orang umur 40 Kenpai Siapa mati ni Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sadihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ni doa yang Allah Taala firmannya wahai tuhanku ilhamkanlah buikanlah peluwe kepada aku boleh aku syukur sokmu nikmat-nikmat yang kamu beri kepada aku dan beri kepada dua ibu bapakku dan wujadilah aku ni selalunya mengerja amal soleh yang muredai dan bekikanlah aku dan anak cucu aku. Tengok ni, kita doa naik belakang kepada ibu bapa, tok nenek, suk suk suk suk suk. patu tu zurriyati, anak cucu cicit cocok kita masuk habis duk dalam doa ni. Masya-Allah. Doa yang ada di dalam suratul Namli ayat yang ke-19 mula di Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Anak-anak kita pun macam itulah juga. Kita kehendak nak jadi anak kita molek dengan sebab kita ni faham molek dan kehendak nak jadi anak-anak kita molek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه <laughs> وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين آيات 19 surah An-Naml Alhamdulillah kita masuk di dalam ayat ni masuk di dalam satu doa yang Allah Taala firman hubungi dengan Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala beri kepada dia kelebihan yang sangat banyak. Saya duduk tengah cari ayat di dalam suratul Ahqaf yang Allah Ta'ala firman hampir-hampir sama ayat ni. Iaitunya apabila kita tengok doa Nabi Sulaiman yang Allah uh, apa sebut di dalam Quran ni iaitu doa bagi orang yang berumur 40 naik ke atas dahin macam ambil Quran eh, sutil terjemuh ayat ni dulu iaitunya maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu kemarin kita sudah pendengar dah Nabi Sulaiman dia jalan dengan tentera dia ramai-ramai sumuk kecek. Kecek royak katanya suruh masuk di dalam sarang. Apabila Nabi Sulaiman jalan pak tu, alhamdulillah terdengar perkataan yang Nabi Sulaiman itu eh eh, yang sumuk sebut maka Nabi Sulaiman senyum senyum hampir-hampir suka eh sumuk duk kecek ha, gitu Alhamdulillah dia syukur dia terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkata macam mana dan berdoa dengan berkata wahai Tuhanku inawi kita ngapa belakang eh doa yang ada di dalam suratul namli ayat yang ke-19 mula di Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa tak ada panjang ni tapi kalau dia kita dengar berasa sekali gue eh, panjang eh, panjang ingat. Ya kalau dia kita ngapa ulah ulah ulah ulah ya ingat selalu dah. Gapo Nabi Sulaiman sebut wahai Tuhanku Ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Tu hewi kepada kita ni anak orang. Lepas tu tu hewi ibu bapak kita orang orang berjuru. Sebab kita boleh jadi macam ni sebab mak pak kita. Anak-anak kita pun macam lah juga. Kita kehendak nak ujadi anak kita molek. Dengan sebab kita ni, peheh molek dan kehendak nak ujadi anak-anak kita molek. Itulah. Anak-anak kena doa kepada diri dia dan doa kepada ibu bapa. Lagi, wa an a'mala salihan tardah dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai Lepas tu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Tengok ni, ni doa Nabi Sulaiman yang dia berdoa pada masa tu. Kita boleh guna seumur hidup kita dalam setiap generasi. Maknanya setiap yuk samai manusia boleh guna belaka doa ni. Tak ada kira jatuh tino tak ada kena tukar dah. Eh. Tak ada kena tukar katanya eh hak ni guna untuk jatuh ke untuk tino dak. Boleh guna kedua-dua. So lagi doa yang ada di dalam suratul ahqaf ayat yang ke-15. Yang saya terjemuh lalu lah sebab ia sama dengan doa yang Nabi Sulaiman sebut. Duk dalam Quran muka pak Suratul Ahqaf juzuk yang ke dua puluh ni ayat yang ke lima 15. Terjemuh sekadar makna aja ya dak. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiat kepada manusia <clears throat> supaya dia buat baik kepada dua ibu bapa dia. Hamalat hu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ibunya mengandungnya di dalam keadaan susah payah letih penat lelah dan ketika ibunya beranak lahir kepada dia pun dalam keadaan susah payah sakit wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra dan masa mengandung dengan masa menyusu adalah 30 bulan ini adalah <clears throat> ada kira-kira ulama apa boleh Tuhan sebut 30 bulan dak masa mengandung dengan masa menyusu. Nak ayat katanya susahnya seorang ibu yang mengandung setiap orang anak. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga anak tu besar, besar, besar, besar, besar sampai ke umur 40. Dengar dah, orang umur 40 kena ngapa doa ni. Pak kita umur berapa lah ni? 25 dah. <laughs> orang umur 40 tenang apa doa ni? Qal. Dia kata kan orang umur 40 ken pai. Siapa mati ni? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ni doa. Yang Allah Ta'ala firmannya Wahai Tuhanku Ilhamkanlah Buikanlah peluwe kepada aku Boleh aku syukur sokmu Nikmat-nikmat yang kamu beri kepada aku Dan beri kepada dua ibu bapakku Dan Wijadilah aku ni selalunya Mengerja amal soleh Yang muredai Dan bekikanlah aku Dan anak cucu aku Tengok ni Kita berdoa naik belakang kepada ibu bapa tok nenek suk suk suk suk suk patu zurriyati anak cucu cicit cocok kita masuk habis duk dalam doa ni masya-Allah inni tubtu ilaik aku bertaubat kembali kepadamu ya Allah wa inni minal muslimin dan aku termasuk di dalam golongan orang-orang yang serah diri kepadamu jadi nak ayat katanya dua doa pagi hari ini satu doa yang dimula tu sama rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah supo jadi kita ngapa so doa masuk dua tapi di hujung belakang dalam suratul ahqaf ni panjang lagi sebab dia termasuk di dalam doa yang meliputi anak cucu kita Hak tak mari lagi dah tahu apa ratus tahun lagi anak cucu kita hak daripada benih, benih, benih, benih. Nak jatuh kepada siapa nak jadi menantu kita, cucu, cicit, cocok kita kita tak tahu. Tapi doa minta supaya Allah atur semua kawin anak cucu kita jadi orang berjuruh, jadi orang baik Belakang. Ha ni, nak cuba nak siapa boleh buka Quran eh? ayat yang ke 19 surah An-Naml dan suratul ahqaf ayat yang ke 15 ambil di rabbi auzi'ni ha situ doa ya bukan so ayat tu doa belaka tapi ambil di rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati siapa jadi hari ni sekadar ni ayat tanya kita ambil dua dua benda penting pakak geng ngapa we ingat insyaallah Allah Taala akan beri kebaikan kepada kita semua dunia siapakah kita boleh duduk di dalam syurga wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh